Salut! Vreau să-ți improvizez astăzi despre a inova. Am fost la un uh, curs de implementare a culturii și a artelor în școli și mai merg și mâine și m-am întâlnit cu oameni uh, și cu artiști foarte diferiți de mine uh, și mi s-a părut super revelație pentru mine faptul că um, din artist vizual sau din uh, nu știu, graffiti, poți să implementezi aceste cursuri în școli, poți să faci din orice un curs. Știi, în România am crezut până astăzi că școala este puțin mai, mai uh, pe sistem vechi, dar am observat că există cadrul legal de a preda artele în școli. Astăzi am văzut lucrul ăsta clar și o să încerc și eu mi-ar plăcea să, să te inspiri și pe tine, să te gândești cum ai putea să ajuți un liceu să fie mai bogat uh, cu ceea ce faci tu, de exemplu. Pentru tine, sau tu cum ai putea să inovezi astăzi într-o școală. Ciao!